cuy Jangan pernah kau ngabai perjuangan mak kau nak cak mana pun bentuknya. Amin ah, ini dah Kalau berkendak, nak ngentak-ngentak. Nak bercepat. Kapan tidak ditorot eh? Nak ngajak bubala dia. Tak sadar awak edok masih numpang di rumah wong tua. Wong tua itu cak pahlawan bagi kita. Mereka tahan ngelaku ke apa be demi bisa ngebahagia ke kita sebagai anaknya. Mereka begawe pagi petang banteng tulang demi ngedepi kita. Lah kita tadi bego kok baik. Jangan cuma mikir jeleknya baik pas mereka belum pacak menu keinginan kita. lah sekali, sekali baik. Ikuti kendak mereka, buat mereka senang. Ajak berjalan, ajak emak kamu nonton tayangan premium dari IndiHome. pompong lagi ada promo, 60 ribu bulan. Jadi mereka tidak bosen nonton tayangan TV baik nyenengi wong tua juga besar pahalonyo lancar rezeki kau warak jadi tolong kamu renung ke omongan aku nih menidak pecah sekel kau kalah kau <laughs> penesan lu <laughs>